rajin luar tidaktetekan sugan etap proses dari proses di lemahpa-rupa ulah waka a karena pemadegan Batur GBCeta pemadegan ti proses kene jadi ulah wanyalang nyalahkin kalau marud sampur sebab etap di parutmah diproses kene acan ah, jadi opak jadi aci jadiro karek marut bungkulge luar deut ah, jadi opak jadi kemana-mana we

Abdi maca keterangan dijadikan ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam gitu kira-kira ada Bapakmu a pakai a bisaku dewek dijawab terhampuran ngetak sanajan dewet disebut kalau taika mampuhan jele Ma terbatas jauh jadi du kita yakinku silain tehbab Nabi Adam hmm. yakin Bapak Oge ngakuin anu dijadikan mimiti manusiaku Allah teh Nabi Adam Abdirada cangcaya Upa Mingguing hiji kecap kolot cenah dunya masih keeh genyelong daratan masih keeh budahan batu masih keeh beye Bapak guys meledang di dunia Hai Bapak Nabi Adam lain namun ba ngaku Nabi Adam apa Bapak mah kagungan ibu kaguan Rama sedangkan Nabi Adammatibuan keraan si jawab Ibu jadi patongweai oh, angganyebre Nabi Adam gelar kadunya ti Semar Bapak Man merada gelok gitu ngomong kejadian Semar butkan dunya masih kelong daratan masih budahan batu masih jadi jadi jadi diri kimiri nasi itu diskriminasi jadi kontroversi pun tidak tadi sayakain oh. jadi kontroversiriang Syih dibijaanmu

Bapak uula aku annya jadi kontroversi tehhor nabi paling akhir nurutan hay yang nurutan Sydek itu gua alusnya oh, oh, alus pertanyaan saya kira-kiranya Oh jadi bingung en kalau Bu katanya Kapan Bapakmah ler ayapan tuang Rama Sang Hyangwenang tuang Eyang Sang Hyang tunggal kar-karya enak ngaku dunya masih ke daratan masih ke budhan batu masih keeh Bapak Keku melenang di dunia kapan dewek kok turunan tiinya Nabi Adamndewe masih di gunung Simul ayaah di nasagara siloka ngansik di pasir silib malahku jelemah sok diosken ayaah tempat Semar malah diitosken Behdinyiin gambar Semar ditulisan aksara Arab Tiwasi kuning pajarparek pajarkering para di usaha paradidagar padahal para di usaha modal lu gede salah falsa apa salah perseepsi gitu oh. hart dewek hid wujud banget bos deh

naon bi teh biwir monyong tilumili muran lain aslikir silain Namikir tongni tosker atuh

mana karrap atau mikirtes si lain delain ilmu telo dulu ayaah ilmu biologi antropologi numeroerologi filosofi hulu ilmu sastra ilmu elmu ilmu elmu laut anu sakit itu leganak dipakai nuliskan ilmu jadi mangsinnak mu amahi

hong si nanyanyatamat ingin mauta lamun ketamat disebutnya kebuntut Bangkong tak lamunamat kebuntut Bangkong tong Pas para sehattengahutt Bangko pada pada tenya jadi

Ah, hmm, Bapak Hampurgara-garan hmm. tidak prosesnya homo gitu para <coughs> tak itu hmm, Bapak hampuranah nanti Bapak

tenang gitunya itu di-udang butuh teh cacak di BBM naik kening ke tenang saya eh tadi kayaknya kedde jadi panjang Semarlah <laughs>

mau dari te biruang tenang par di pasti di kita alam hayang se senang hayang pinah akhirat mau dari tekolate

jadi jelas Allahnya tuh beband dewe kuburan Semar coba itu bisa ngarealisaksi ke nana namun Ab hayang jarah kekuburan Semar daya bejana- cerah keburan Semar tak kita lamun Syah yang ini kuburan Semar ini kudu ini kudu baricing lu mampa ulah ngalengkah ongkotah ini tapi kudu baricing lu mampa tapi ulah ngalengkah alir ah, Pak

panteng disemahahan angin Allah tadi Lailah tak itu salatji deka mana saya ini Allah lumpalah ngalengka u panteng we disemah angin Allah Allah Allah Allah Allah jika mana-mana iya ya Pak ka jadilahmu nepi tak jarah ka kuburan Semart kudu mawa sugu tak menjadi mitos teh naonna kuma mangebuki Abdiha Semar namun rezekansia ladang korupsi radang basila ladang judi tombmboro makajeng ladang judi ladang serrangan kedijakatan Munarima Semar dulu

loban maka Seari yabungklukan <coughs> pada habgus aya dina diri sewang sewang gini Semart Pak U udah dewek Pakmargamaran cermin hmm. cerminan di gelom ke barudak permen hmm.

nya dipakaicingtur deh dipakai nguji sama <laughs> eh? mpu